Herkese selamlar. Bugünkü challenge'ımız bir bina rutuyla oyunu bitirmeye çalışacağız. Bu önümüzdeki bina rutlarıyla. Hadi bakalım. Senin kanki nerede? Geldim de o. Geldim bak sakin. Ateş etme. Ateş etme. kanki kekamız yukarıda bizi bekliyor. Bir arkamda farmda birileri var. Bir de burada. kimse kalmadı diye umuyoruz. Yine bir, bir yerden birileri çıkar şimdi. Ayak sesi. Lan içime girdin içime içime. Adama bak ya. Nereden geldi? Lap diye içime girdi adam. Kimse yok burada. gördü. <laughs> Ya Allah aşkına adamın <laughs> kafası göz kabak gibi kafası gözüküyor ama işlemiyor. Ben bir geri döneyim binaya silah değişiklik yapmam lazım. Geldim bir binaya geri döneyim. Farma hızlıca. Military'de. Hadi bakalım gelecek misiniz? Çatıya çıkayım ben direkt hızlıca. doğru geleceğim. Aha. Farklı bir takım var. Sen misin bana sıkan? Son 5 kişi kaldı. Biri biziz. Yeri kaldı 4 5 yok. 6 kişi kaldı. Biri biziz. Bir tane büyük ihtimal bir tane şimdi Toros geçti ona büyük ihtimal bir takım. O sıkıntı biraz. Başla. Adam bize bilenmiş ya resmen. Ne içki içeceğimiz yok. Adam nerede bizde? Bekleyeceğim adamları. Yine adına bekleyeceğim. O uçağın tepesi. Tamamdır kalın orada. Benim yerim de güzel. Sizin yeriniz de güzel. Ben mekanımı bulmuşum. Eylemedim. Eylemedim. Şaka valla yeminle şaka ya. Z'ye basıyorum. Direkt yine kendi kendine kalkıyor. Z'ye basıyor, yine kendi kendine kalkıyor. Şans yok. Hadi bakalım. Let's go. Ne çıktı? Vektör çıktı güzel. Yani SKS mi? İyi. Kanisi de bulduk. Hadi yürü. Yürü. Bekle arkadakini de indirelim. Lan nasıl kaçar? Bu diğerini öyle. Heh, burada. Daha kaç tane sıkacağım sana ya? Bu geriden de ateş ediyorlardı. Bekle bekle bekle. Ben bu motor arabadakini indirmem lazım. Bekle. Bekle. Ulan motordan nasıl uçtum lan ben? Neler zorladık biraz. Sınırları bayağı zorladık şu anda. Başkası pompalıyla mı oynuyor? Kamil bir yerde dur sabit. Durmuyor oynuyor. İki kişilermiş. Bombamız var mı? 4 3 tane granadimiz var. Sub-Zero. Goodbye. Goodbye Sub-Zero. Old Man Winter. Winter. Gezme vaktimi. Ne yapalım nereye gidiyorum? Arabayla yine dolaşmaya devam. Aşağıda araba var mıdır ya? Yokmuş. Adam var mı evin içinde? Ya Habibi. Ya Habibi. Geriye kaldı 8 kişi. Bizle beraber 9 kişi. Dört kişi kaldı. Harikaç 10 kilimiz var. Çok güzel. Arma takımı bitirdi. Takımı bitirdi. Hala bize de ilgilen kimse yok. 3 kişi kaldı şu an haritada. Alandan çıkayım şimdi rezonu mezonu düşelim. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay Fury Onur'muş. Adaşımı öldürdüm ya. Buna yakılır. Maç biraz sakin geçse de iyi oldu ya. Güzeldi. Birincilik güzeldi. Hadi iyi oyunlar.